өөрчлөлт ярьж байна. Аливаа өөрчлөлт бол шинжилгээг агуулдаг гэдэг утгаараа энэ яриад явах нь зүйтэй. Тоо энтриг аяг бол одоо өсөх нь зүйтэй. Энэ ингээд 182 гэж өргөн баригдсанаас хойш нийгмийн сүлжээнд байж байгаа хүмүүсийн санал бол энэ тоог бол их байна гэсэн юм зүйл яригдж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо хилцүүлгийн явц донд одоо өсөх ёстой гэж. За Японд тийм байдаг, Америкт тийм байдаг, Европт тийм байдаг гэж Аливаа зүйл бол эдийн засгаар баталгаажсан байх хэрэгтэй. Хэр зэрэг одоо өнөөдөр манай улс төрийн тогтолцоо, сонгуулийн энэ тогтолцоо энэ маань эдийн засгаараа яаж баталгааж чадна? Монгол улс зарчил зах зээлийн нийгэм шилжээд 30 жил явахтаа 15 тэрбум долларын эдийн засгийг л бий болгосон байна. Дэлхийд одоо 15 тэрбум доллараас дээш одоо орлоготой 13500 компани байна. Монгол улс оюу толгой Эрдэнэ Твинтертэйгээ Эрдэнэс тавталгаа малгаатайгаа нийлээд энэ 13501 болж эдрийн дараа жагсаж байна. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 12 оны жилийн эц урчсан байдлаар 5032 доллар болж одоо л 5000 доллар <coughs> давж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны одоо сүүлийн гаргасан судалгаагаар 100,000 доллараас доош GDP-тэй улсууд бол одоо ядуу орнд хамаарч байгаа. Тэгэхээр энийг одоо яагаад ингэж ярьж байна гэдэг ингээ их зэрэг эдийн засгаар одоо баталгаажихгүй байна. Энийг одоо би хэлэх гээд байгаа. За Монгол улсын хөгжил бол яг өнөөдөр бол энэ 30 жилийн хугацаанд яваад хөгжлийн мухардалд орсон байгаа шүү. Энийг бол бид хүлээн зөвшөөрөх гэсэн. Гадаад өрийн хэмжээ 33.4 тэрбум доллар. Эдийн засаг нь одоо өсдөг боловч өгөөжгүй, хүртээмжгүй нийт одоо иргэдийн одоо 27 одоо нэмэх нь 15 гэдэг нэг 42 орчим энэ одоо ядуурх магадaltaа болцсон. Бүтээнжийн өсөлтийг баялагын менежмент буугаас баялагын хараалт өртсөн, голланд төвчөнд өртсөн. За тэгээд чөтгөрийн тойрогт орсон гэдэг одоо ингээд энэ тойрогоос гарахт нэг 10 жил хэрэгтэй гэж байна. Тийм учраас энэ улс төрийн шинжилгээ хийхдээ эдийн засгийн шинжилгээг бол давхар бодож явах хэрэгтэй. Энийг би одоо өнөөдөр зориуд хэлье гэж бодож байна. Том том юм ярьж болно. Том том юм өрөөдөж болно. Эдийн засгийн асуудал бол давхар авч явах хэрэгтэй гэдгийг би одоо хэлэх гээд байгаамаа. За энэ ингээд энэ 30 жилийн мохордлуудын сонгуулийн тогтолцоонд байсан юм уу? Эсвэл бидний алдаанд байсан юм. Хоёр хөрш маань бол Монголд бол маш их таатай хандж ирсэн. Одоо шинөөдөр таатай хандж. Гурав дахь хөршүүд маань бидэнд сайхан хандж ирсэн ягаад одоо өнөөдөр ингээм хурдд орчиж байна гэхээр бидэнтэй өөрсдөө нь холбоотой. Монгол хүмүүстэй холбоотой. Монголчууд бид Монгол усаа хөгжүүлж чадаагүй. Энэ нь сонгуулийн тогтолцоонд байсан юм уу эсвэл юундаа байна? Энийг би асуух гэж байгаа. Нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бол за хоёрдугаар асуулт энэ хэлэх үг бол 1992 онд 27 мянган нэг гишүүнд 27 мянган сонгогч оногч байсан. Одоо үндсэндээ 41.7 болох юм байна л да. За тэгээд 92 онд чинь цахим махим одоо интернет орчин баг байхгүй байсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр ингээ бид нэр өглөөнөөс хойш ярьж байгаа нь Монгол даяар хараа сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төлөөлөх энэ мэдээлэл авах орчин маань бол 92 оныхаас хамаагүй болсон. Ийм учраас энэ интернетээ тооцож барьж одоо энэ хүн амьтныхаа тоомоогоо батхан зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа За зарим газар бол 2 3 сая хүнийг төлөөлж байгаа юм орнууд ч байж байгаа шүү дээ. За ер нь тэгээд эцсийн эсэл бол энэ сонгуулийн төгс тогтолцоо гэдэг юм бол одоо дэлхийд бол хааж байна. Санал гээгдгүй тогтолцоо одоо систем гэж одоо хааж байна. Тийм учраас бол аль одоо Монгол улсын өнөөдрийн онцлог тохирсон энэ тогтолцоог л бид нар олж авах нь зүйтэй байна. Ер нь бол байдал бол маш хүнд байгаа шүү дээ одоо өнгөрсөн ингээд 3 жил 20 21 22 онд Монгол улсын нийт нэгдсэн одоо инфляцийн түвш нь 34% болсон. Нийт одоо GDP-гийн 66 орчим хувь нь өрхийн сектор оногч байгаа шин. Өрхийн секторын орлого 0.72 уурцсан байгаад байдаг. Тэгээс эдийн засгийн харилцаа харилцаа ярээс алга болсон. Тэгээ одоо ингээд энэ инфляцаар нь тооцоод үзэхээр зэрэг 14 их 80 төгрөгийг төгрөгийг одоо нэмээд одоо иргэдийнхээ карманаас хэсэгдсэн байгаа байхгүй. Ийм л эдийн засгтай байна бид нар. Тэгээ эдийн засгийг бид нэр их бага ярьж байна. Ханшгаа дэгтэл сүүлийн 30 жилд одоо 900 дахин унтсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг яагаад хэлээд байна гэхээр энэ эдийн засгаар баталгааж байгаа ямар ч юм аимсэлсэхгүй. Монголын ардчилч гэсэн одоо төгс ардчил биш болсон. Яагаад тэгэхээр эдийн засгаар баталгааж За ийм байнамаа. Тэгээд би дөрвөн асуултуудаа түрүүнийг асуулт асуудсан. Энэ манайх зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд бүрэн шилжээг байгаамаа. Яг одоо яг одоо улс төрийн 25 он нэгдээд энэ холим голим гэдэг ингээ ярьдсан юм байна. Яг одоо энэ судалгаанууд байна уу? Ямар судалгаа байна? Яг өнөөдрийн нөхцөлд ийм эдийн засгата яг ийм одоо боломжтой ийм хөгжлийн төвчин төрсэн улсууд яг ямар сонгуулийн тогтолцоо өнөөдөр Монголд тохирох уу? Энэ эрдэмтдийн одоо эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын энэ улс төр судалдаг улсуудын энэ ийм судалгаа байт юм уу? Гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байна. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ манад зүгээр яг намуудын хууль дээр нэлээд сайн ярих байх л та. Олуула болъё гэж байгаа. Яг олуула болохдоо болвол яг та бид хамгийн гол нь хөгжлийн төлөө ив нэгдэлтэй байж чаддаг хүмүүс энэ их хурл олноор орж ирэх хэвээр. Ёс зүйтэй хүмүүс энэ их хурл олноор орж ирэх хэвээр. Монгол улсын хөгжлийн төлөө чин шударгаараа зүтгэж чаддаг хүмүүс энэ их хурд орж ирэх хэвээр. Улс их орныхаа том эрх ашгийг жижиг эрхийн ашиг өмнө сөгддөггүй том эрх ашгийг барьж ажиллаж чаддаг ийм хүмүүс орж ирэх хэвээр. Тэгээ энэ чиглэлд одоо бид нэр яг юу бодох вэ? Одоо яг янз бүрийн төлөөллүүдэн дээр орж ирэх юм байна. Өөрөөр шүүлтгүүр ямар байх хэвээр вэ? Ард иргэд одоо сонгуулийн энэ боловсрол ард иргэдийн энэ юмдыг яаж ойлгуулах хэвээр вэ? Энэ чиглэлд одоо ямар бодол санаа байна аа? Ямар юм бодож байна аа? Энэ ажлын гисийнхнаас асуух гэж байгаа. Мэдээж зөндөө судалгаа энэ төр хийсэн баг. За энийг тэгээд энэ өнөөдөр бас яригдаад байгаа юмдаар жижиг мажилтаар бол хөрөнгө оруулалтыг жижиг юмруу татдаг байдаг л яадаг юм л да. Тэгээ энэ бол яг нэг хуулийн хоригч болох ёстой. Улаанбаатарын мухар зам их хурлын гişүүдхээс илүү хотын захиргаатай холбоотой байх шүү. Энийг бодмоор байгаа юм. Энэ дотор сүүлийн асуулт нэг юм байна. Их хурлын гişүүний одоо нөлөөлөл эрх мэдлийг басах гэж. Би одоо хоёр дахь удаага сонгож 7 жил сууж байна. Над нэг хайхтар нөлөөлөөд эрх мэдл одоо над нэг тийм аа. Хууль санаачлах эрх байна Энэ ямар юу гэсэн үг вэ? Ямар судалгаан дээр гарсан ийм зүйл яг энд гаргаж ирж ярьж байгаа юм бэ? Ийм асуултууд хариулт авна. За эргээ сайд ус намсраа хоёрт нь хариулна. За өнөөдрийн бодит нөхцөл байдал за олон улсын хувьд ч сорилттой дотоод нөхцөл байдалч сорилттой байна. За энийг бид нэр шийдвэрлэхийн тулд шин сэргэлтийн бодлого хэмээх ийм одоо яг эдийн засгийн төрөлцсөн бодлогыг улсын их хурлаар батлуулж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тэгээ Батмөр гишүүн мэдээж мэдээлэлтэй. Гэхдээ би энийг бас хилчгэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол Монгол улсын өнөөдрийн нөхцөл байдал бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 48.1 нэг орчим их найд төгрөг. Гэхдээ энийг одоо 21-с 22 оны дунджаар авч үзвэл энэ бол манай эдийн засгийн багтаамж гэж ойлгож болно. Уртаашаа өргөшөө 40 литрийн одоо бетан дотор байгаа яг ийм л хэмжээний л эдийн засаг одоо биднэрт байна гэсэн үг. За үүний 16.9 их найд нь буюу 35 орчим хувь нь бол Монгол улсын нэгдсэн төсөв байна. За харамсалтай нь урсгал зардал 79% буюу бараг 80% төвтэй байна. Хөрөнгө оруулалтын зардал 21% буюу ерөөсө 3.8 их 80 төгрөг. За үүн дотор шилжих хөрөнгө оруулалт нь 2.9 их 80 төгрөг. Шинэ хөрөнгө оруулалт ерөөсө 900 тэрбум. Ийм одоо байдалтай байна. За гадаад өр 96 их 80. Тэгэхээр сүүлийн үед засгийн газар яагаад ингээл Чингис бондын өр төлөлт, за самурай бонд, гэргээ бонд гэдэг ийм өр төлөлтүүдийг хийгээд байна. За яагаад засгийн газар бас нэмж өөр үүсэхгүй гэр ингэж одоо асуудлуудыг аль болохоор төр хувийн хвшлийн түншлэл хөрөнгө оруулалтын дээр тулгуурлаж хийх юм концепт дэвшүүлээд байна гэдэг нь бид нар гэр оронгоо зэгцэлж авах гэж байгаа л юм хуйлбар гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энийг бол одоо манай Бат төмөр гүшүү маш сайн мэдж байгаа. За бидний бас нэг маш сайн анхаарах хэвээр зүйл бол энэ төлбөрийн төвдөлттэй холбоотой асуудал. Бид нар ерөөсөө нүүрс зэс гэдэг ийм хоёрхан бүтээгдэхүүн за дээрээс нь төмрийн үд дээр алт гэдэг ийм дөрвөн бүтээгдэхүүн дээр бид нар одоо валют олж экспортлж одоо валют оруулж ирдэг. За нефтэд бид нар 1 тэрбум 1.7 тэрбум ам доллар за хүнсэнд 1 тэрбум ам доллар барилгын материалд 1 тэрбум ам доллар автомашинд 600-аас 700 сая ам доллар эрүүл мэнд болон одоо боловсрал болон бусад үйлчилгээнд бид нэр жил бүхэн 450 сая ам доллар эрчим хүчинд 180 орчим сая доллар ингээд ариг тамхи болон бусад хэрэглээнд бид нар 100 орчим сая ам долларыг ингээд алдчихж байна. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд яаж энэ бодлогыг тогтвортой эдийн засаг 6-аас 8% та байх уу? Яаж инфляц нэг оронтой тоонд тогтвортой байх уу? Яаж бид нар импортыг одоо орлуулж өөрсдөө ажил үйлдвэрчлэлтэд дэмжих үү? Яаж бид нар экспортоо зөвхөн энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн биш уул уурхаан босоод экспортоо дэмжиж үүнийг одоо баланстай байлгах вэ гэдэг л одоо бидний гол зорилт. За өнөөдөр бид нар шин сэргэлтийн бодлого бас хэрэгжснээр цар тахлын үед одоо 21 22 оны байдлыг авч үзвэл бас ч энэ ахицтай. 43.5 их найд 21 онд байсан бол өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжиж ихэснээр бомтууд сэргэж ихэснээр энэ уул уурхаан далд эдийн засгийг олж ихэснээр 52.8 их найдад анх удаа хүрч байгаа. Нөгөөр л 40 литр ус маань одоо 50 литрийн багтаамжтай болсон гэсэн үг. За энэ маань өөрөө экспортын орлогыг 9.2 тэрбум ам доллароос 12.5 тэрбум ам долларт хүргэх ийм одоо боломжийг бүрдүүлсэн. Нэг үгээр хэлбэл экспортын орлого 12.5 тэрбум ам долларт хүрсэн гэсэн үг. Яг харамсалтай нь эдийн засаг цар тахлын үед хасах 4 5% та удцсан учраас энэ сэргэлт иргэдэд шууд мэдрэхдэггүй байна гэсэн үг. Юутэй ч одоо өсөлтийн энэ график бол явж байна гэсэн үг. За бомтууд сэргэснээр нүүрсний экспорт 16.1 сая тонноос 31.8 сая тонд хүрсэн байна. Энэ бол одоо бас 1 жилийн дотор чамлахаагүй амжилт. За төсвийн орлого 18.6 их найд болж бидний төсвснээс 1 их найдаар давж биелж гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар энэ дээрээ бас тодтгол хийх үү эсвэл төсвөө сайжруулад явах уу гэдэг парламент бас хамтдаа шийдвэрлэх ёстой болж байгаа. За засгийн газрын өр 8.5.8 их найдтай холбоотой бас энэ одоо өрийн бусад зохицуултуудыг бол өнгөрсөн хугацаанд бидний хувьд бол хийлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар ингээд макро эдийн засаг бол ингээд тэнцвэрж байна. Одоо гагцгүй бид нар Яаж энэ тэнцвэрийг одоо хангаж байгаа өнөөдрийн амжилтыг 10 жилийн хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх вэ гэдэг л одоо бидний хамгийн том сорилт болж байгаа. Тэгэхээр бодлого тогтворгүй за ингээл янз бүрийн концепц гаргаж тавиал ингээд яваад ахлаар бидний хувьд бол энэ боломжоо л ингээд алдаад байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн энэ сонгуулийн тогтолцооны бас нэг гол зүйл бол бодлого илүү тогтвортой байх, илүү хамтарч энэ асуудлыг шийдвэрлэх, одоо байгаа 23 онд 50000 ам долларт хүрч байгаа үр дүнг яаж бид нар маш богино хугацаанд 10000 ам долларт хүргэх вэ? За 10000 ам долларт хэрвээ хүрчвэл 50-ад оны одоо Солонгос 60-ад он 70-ад он руу шилжих яг энэ шилжилт юу ерөөсөө 100,000 ам доллар бол одоо нэг өөрөлдөл тухайн улс орны хөгжлийн суур өөрчлөлтийн одоо эхэлцэг байсан 100,000 ам доллар. Сингапур яг тийм байсан. Япон ч гэсэн одоо хоёр том нам нь бүр нэгдэж энэ асуудлыг хийх гэж үлссэн шүү дээ. Ер нь бол түүх нь өөрөө тийм. Либерал арчсан нам өнөөдөр ингээд яг л Японы тухайн үеийн хүндрэлийг олж хараад энэ асуудлын төлөө л хэдүүлээ хамтдаа нэгдэе. Бусад жижиг сажиг улс төрийн асуудлуудыг бүгднийг хойш нь тавья гэдэг л итгэл үнэмшилтэйгээр нэгдсэн. Ингээд эдийн засгаа 2 30 дахин дэлж чадсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр 30 жил ингээд явчлаа. 30 жил зөндөө маргалдлаа. 30 жилээр зөндөө бие биенээ одоо өөнтгчилж харлаа. Одоо энэ бүх асуудлуудаа бидний хувьд засаад үнэхээр одоо алдаа оноотой байсан асуудлууд байвал түүнийг засаад одоо бид яаж маш богино хугацаанд 50000 ам долларын өнөөдрийн амжилтыг 10000 ам долларт нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөх үү? Яаж өнөөдрийн 50 их найдын эдийн засгийн одоо багтаамжийг 120-180 их найд болох? Энэ л бидний ерөөсө хамтын одоо гол Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байгаа гол агуулга гэж ойлгож байна. Түрүү бас Батамглан гишүүн хөндөжсэн хэрвээ зүгээр сонгуул бодсон бол энийг хийх бол одоо их хөрж байгаа намын тулгаалж байгаа хүний хувьд бол надад бол маш утгагүй зүйл хийж байгаа шүү дээ. Нэг өөрөлөл одоо ялсаар ирсэн тоглоомын дүрмээсээ өөрийн хүсэл эрмэлзлээр татгалцсан гэдэг бол. Гэтэ надад ялалтаас илүүтэйгээр хамтарч ажиллаад энэ 100000 ам долларт хүргэх энэ зорилго илүү чухал. А ингэж иж иргэд парламентын арчлалд илүү итгэх итгэл нэмэгдэнэ. А ингэж иж бид нар ардчлал, тусгаар тогтнол болон бусад асуудлуудаа хийж чадна. Тийм учраас би гэдгээс хаашаа алхаад бид гэдэг рүүгээ хараад жижиг сажиг гомдол тэмцэл бүх зүйлүүдэд бидний хувьд хойш нь тавиад ерөөсөө л улсаараа бид нар дотоодын нөт бүтээгдэхүүнээ 100000 ам долларт нэг хүнд хүргэе. Ингээхийн тулд бид нар яах вэ? Хувийн хвшил нь яах вэ? Хөрөнгө оруулагчид нь яах вэ? Ямар орчин байх вэ? Ганцхан жилийн дотор бид нар хасах дөрвөн хүртэй байсан эдийн засгийг нэмэх 7% автарч болж байна. Бид нар заавал 40 он, 50 он, 10 мянган долларт хүрэх албагүй бид нар хүсвэл энийг 3-аас 4 жилийн дотор хийж болно. 3-аас 4 жилийн дотор хийж болно. Гагцгүй бид нар ийшээгээ төвлөрөх хэрэгтэй. Бусад маргаанаа хойш тавиад явах. Энэ агуулгаараа л энэ бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол чухал гэж л бод. За шатар болын ордноос идэх шүү.